¿Dónde estás? Soy el Capitán Topa. Te estoy buscando, ¿eh? ¿Estás ahí? Pero... Ramón, ahí estás. <laughs> Te estaba buscando porque quería decirte ¡Feliz cumpleaños! <laughs> Te quiero mucho y por eso te voy a regalar un beso muy especial. Eso sí, lo tenés que atrapar. Ahí va, ¿eh? que tengas un día mágico. ¡Nos vemos!